啊！點會？魏忠賢，魏忠賢，你唔好嚇我啊！冇呼吸同脈搏，死咗？點會㗎？點會㗎？點會㗎？啱啱仲傾緊偈㗎！天啊！我先啱啱認識你啫喎， 呢個噩夢嚟嘅就話，我接受唔到，發生咩事啊？咦，我條頭髮都唔係好接受到，哎呀，哦，我哋唞唞先，播一播廣告。睇你哋個留言先。 保健室瞓覺一男一女，都冇咩特別。我食緊咩？食緊冰。停啊！我睇唔到佢個名喎，其實唔記得咗咯喎。終於有嘢睇。方炳欣，冷靜落嚟先。 講台上面跌咗本書，音容宛在憶常存。咩連玉節唔知咩永別，係啊係喎停字嚟嘅喎，sorry。係魏仲廷嘅周記本， 稍早嘅時候有見到佢喺度翻啊，呃，或者入邊有啲咩線索？前路不明，須知異數，逆數啊！轉乾坤鎖，以啟命門。下籤，首四十四唔係第四十四首， 睇起嚟係一張宮廟嘅籤詩啊！畫得好樣衰個 game，唔係啊，style 嚟嘅，係啊係係，我都覺。哈哈，有有小笨蛋話勁恐怖，原本，直到我話我條頭髮都接受唔到，咁即刻 relax 咗先。 都係啱啱嗰啲嘢嚟。What？ 但點解無啦啦我又會喺度嘅咧？台上面咩都冇。嗯，印象中牆上面呢一唔係呢件夾克，我係有印象嘅，好似係工友伯伯㗎。嗯，暗到根本冇辦法行，帶住個燭台好嘞。 嚟㗎入邊？好核突啊！哇，居然係死老鼠，難怪有陣味啦。新增筆記欠款條，查咗嘅欠款條，借貸嘅工係工人高伯伯，工友借貸嘅人係工友高伯伯。 誒、uh, 債權嘅人個名好眼熟，好似係隔離班嘅流氓，一次過借咗 近一般人兩個月嘅薪資，每月三分厘，根本就係高利貸。 魏仲廷仲話我嘅頸鏈俾人掉咗喺入邊，而家都冇辦法問佢細節啦。而且我點解會瞓咗喺講台上面呢？完全冇頭緒。你啱啱仲瞓咗喺講台下邊添。啱啱入學嘅時候，硬係覺得做棋手嘅學者學長好有型。 而家淨係想擺脫呢啲嘢啫。桶入邊都係垃圾。 人話中分喎，我又中分咗咩？冇啊，乜事都冇。誒嘿！我個嘴唇好白啊，你哋會唔會好驚啊？會嘅話，我搽返唇膏。今日到底係咩事啊？簡直就係噩夢啊！ 好鬼恐怖啊！佢畫得，佢頸上面有個勒痕，佢塊面會咁樣損晒，應該係因為俾人拖痕而造成嘅。我覺得我可以做法法法醫啊，驗屍啊。地下有蠟燭，周圍都有蠟燭。 希望一切淨係噩夢嚟㗎啦！大門鎖住咗，佢習慣倒吊瞓覺啫。呢個 game 應該冇 jump scare 㗎 好恐怖啊！小白，好啦好啦好啦，唉，搽翻少少唇膏，有翻啲血色啦嚇。 這樣子可以嗎，大爺？好怕，我仲係係咁望住你個嘴。蝦會反面拖痕下滑下滑，未必㗎。即係你諗下，如果咁樣勒死咗佢之後，佢再拖佢上嚟倒吊嘅話，即係反面咗都有可能㗎喎。望住瞓，信唔信佢打死你？吓？咩意思啊？ 請問係 free game 啊？誒呢一個暫時係一個 demo demo game 嚟嘅，即係試玩版啊。所以誒、呃、都暫時係 free 嘅。誒、呃、遲啲 Steam 再出嘅時候就唔知會唔會係 free 啦。點解會有墳墓嘅？係咯，石碑上面嘅字都俾人刨走咗，石都可以刨得走。 聽講呢個係山頭嘅樹王宮，呢種時候睇起上嚟好陰森。點解落住佢個燭台唔會熄咗嘅？奇怪！呢度幾時蓋咗個小字㗎？入邊供住幾尊神明，除咗土地公之外，其他都唔認得。嗯？香爐旁邊好似有啲嘢。 禮堂鎖匙，OK，仲有個紙條，呢個係咩嚟㗎？新增筆記圖文插畫遇見魍魎啊！ 夜晚出入請小心遇見網網兩，閉住呼吸慢慢行。喺小智誒、呃、小廟智執到㗎，好似係學小學課本上面嘅圖文插畫。 Minsan,我明明就閉住 吓，咁即係點樣啊？即係點啊？我而家陰間啊！有個婆啊！十着世間，十啊十，十着世間人間苦，路已經崩。 過咩咩咩快咩反咩咩咩？佢講乜嘢啊？現世河水流，人世咩災浮沉？佢仲有冇嘢講㗎？往事親像山起霧，前路蒙霧，係咪唔使理個阿婆㗎？我勁驚咯〜 嚇！即係點啊？我媽係咪死咗啊？因為着美好嘅事物，得得得得得咩反動高牆，咩滿地蛋花。What？死咗啊！ 哦，要重新嚟過，唞唞先，唞唞先。有人話我太早閉氣啊，咁我應該要幾時閉氣呢？寶寶好怕怕。 我唔知要嚟到幾遠先得咯。幹幹幹幹幹！Holy fail！Holy fail！用得走，用得走，用得走，走唔走到？佢沒有回應啊！Shit the fucking fuck 都不殺噶啦不就？點解呢個 game 冇 save point？ 我手軟腳軟。應該冇咩特別啊！走啦走啦走啦走啦走啦！寶寶嚇死啦！唔係一模糊就閉，佢模糊嗰下係閉到唞唔到氣啊！即係即係話佢係閉氣嘅極限嚟嘅，即係 同你講佢就嚟唔得啦！好啦，我哋都係唔好再睇啦。 快畢業，對校長仲係好陌生。點解有電話響？呢啲長輩硬係覺得戴住面具嘅感覺。呢個時候居然有電話打嚟，或者都可以聯絡到外面嘅，入去睇下啦。啊！我教細聲啲，硬係覺得電話啲咩奇怪嘢。 書架上面都係歷史戰爭同埋領導嘟嘟嘟書籍。印象中校長都係退伍軍人嘅樣，可唔可以聽個電話先啊？頂佢個肺，好驚啊！啊！咪住，閂冷氣先都係，好凍啊，起晒雞皮啊！我記得魏仲廷講過係聯絡理長。 話唔定係有回應，我教細聲咗又。喂，我係翠華中學嘅學生，學校入邊發生咗命案，快啲揾人。喂喂，聽唔聽到啊？方同學，我在輔導室等你。吓？咩啊？你邊個啊？喂？咩啊？ 冇頭冇尾嘅，到底係咩人啊？點解會知道電話係我接嘅？輔導室喺呢個地方，呢棟嘢三樓。水密嘅風電話，睇起嚟係學校附近嘅景色。 我嚇到呢，有啲腦缺氧，暈暈地啊！Shit the bloody feel 啊！咪嚟塞嗰度啦！貼晒啲政府門俾人釘死咗。 門釘死咗，咩地方嚟㗎？拉門俾鐵絲纏住咗，但都要有工具先。誒，如果有工具嘅話，或者可以整斷。我遲啲可能要整斷呢一度啊！一張寫住記中嘅字，我想問下呢，係咪啱啱去咗校長室就就完成咗 save point 㗎啦？ 即係自動 save 咗㗎啦嘛？呢個係魏仲廷嘅教室。自求多福。邊個寫㗎？ 係仲停嘅位啊！上面有啲塗鴉字，雖無非非必沖天，雖無明明必驚人。咦？後邊嗰塊 block 會唔會有嘢睇？睇多次先。 呢度有張教官發嘅宣導傳單。學校入邊禁止賭博嘅禁令，捉到都會俾人拿令退學。出現呢種公告表，表示可能確有其事。校內禁止博弈，全校同學注意，為端正良善良嘅風俗。 恪盡學生本分，本校嚴禁各種博弈遊戲，違者視情節重大記過，勒令退學。嗯，一堆寶寶爬爬。